مساء الخير آه. الفيديو ده بخصوص موضوع الضراب عن الطعام اللي انا بدأت فيه اول امبارح ده اليوم الثاني يعني آه، بس هتكلم عن السبب في ان انا اعمل اضراب وهتكلم الاول عن الاضراب بصفه عامه عشان في فتاوى كتير جدا انا المشكله اللي دايما بواجهها ان دايما الناس اللي بتفتي كتير اللي بتحب تفتي كل واحد لازم يقول آه، رايه في الموضوع حتى لو كان آه، يعني مش ما درسهوش مثلا للاسف اول الحاجات اللي سمعتها كتير من ناس كتير ان الاضراب لازم يكون في في السجن لازم تكون سجين عشان تعمل اضراب برضه ده غلط اللي بيقول كده ما يعني ما يعرفش اي حاجه عن الاضراب وما قراش اي حاجه عن الاضراب الاضراب مش شرط يكون في السجن آه، بالعكس يعني الاضراب في السجن آه، بي بي بيبقى آه، موقف موقف المُضرب عن السجن في السجن بيبقى يعني الطعام في السجن بيبقى اضعف لانه ببساطه شديده يعني بيلجأوا السلطات احيانا للتغذيه الجبريه تستخدم القوه وتاكل المسجون الاضراب عن الطعام يعني الدولة الدول اللي تقدر تعتقل المضربين عن الطعام وتأكلهم بالعافية بتعمل كده أساسا فقصص الإضراب عبر التاريخ يعني معظمها ما كانوش يعني سجناء يعني غاندي مثلا لما عمل اضراب او غيره يعني ما كانش مسجون ولا حاجه فمش لازم يبقى الانسان في السجن عشان يعمل اضراب ده كلام برضه فارغ انا انا انا انا بتمنى يعني ان احنا ما نفتيش خالص اطلاقا واتمنى كمان آه، حاجه تانية مهمه ان آه، الناس اللي بتنصح بتنصح ان انا افك الاضراب وبتضغط عليا وكده ده ده مش اسلوب مش انا انا مقدر فعلا خوفكم عليا بس ده مش اسلوب صح يعني انا ما جاتش من اضراب من فراغ اكيد في حاجه كبيره جدا خلت يعني آه، احمد حرقان يعمل اضراب يعني مش مشهور عني ان انا اهوج ولا آه، ما بدرسش قراراتي فانا درست القرار ده كويس جدا ومش عاوز حد يراجعني فيه آه، انا انا كمان مهمه بالنسبه لي صحتي وحياتي وكل حاجه بس حريتي مهمه برضه اللي حصل معايا ده يعني آه، ظلم ظلم كبير جدا و آه، ملوش اي ضروره يعني انا بحاول من 2016 اسافر وبعدين انا ما بسافرش عشان اهاجر مثلا يعني او حقي برضو ان انا اسافر عشان اهاجر بس انا ما بسافرش عشان اهاجر انا بسافر علشان عندي مصالح زي اي حد عايز يحققها فاخر مره منعوني فيها كانت فعلا آه، كنت مسافر لحاجه مهمه جدا جدا في حياتي وهم عارفين جدا ان هم عارفين كويس جدا انا مسافر ليه وعارفين آه، قد ايه المشوار مهم بالنسبه لي ومع ذلك بكل بساطه قال لي مش هسافر الظابط طب ليه؟ قال لي علشان انت علشان نشاطك اللي انت عارفه فانا عايز افهم نشاطي ايه ده اللي انا عارفه حد يفهمني او ينورني او ينور الظباط اللي بيسمعوني لو كان في حد بيسمعني او ينور ينور المسؤولين او اي حد يقع في ايده الفيديو ده يعني نورونا كده ونوروهم وقولوا لي نشاطي ايه اللي انا اللي بي اللي بي اللي ممكن يسبب ان انا اتمنع من السفر ايه اللي انا بعمله غلط يعني شوف القناه بتاعتي وشوف في ايه بعمله غلط في ايه بقوله غلط الاخ بيقول انت كنا متوقعين منك اكثر من ذلك معلش برضه ما هو انا ليا حياه خاصه برضه مهم زي الحياه العامه مهم بالعكس انا عملت اللي عليا يمكن في في الحياه العامه لكن انا في حياتي الخاصه مهم وده شان شخص يعني انا ما بقولش ان انا مضرب على الطعام علشان خاطر فداء لقضيه ما او كده انا مضرب على الطعام عشان مصلحتي الشخصيه دلوقتي المضرب عن الطعام علشان انا دلوقتي محتاج حاجه محتاج اسافر علشان حاجه ومهمه جدا في حياتي وهم ما مش موافقين هو من غير حكم محكمه ولا قرار من النائب العام ولا اي حاجه هو من الامن الوطني ده ما ينفعش أه وبرضه مش بطالب من حد ان هو يعني يعني آه، يعمل يعني قلق او اي حاجه بسبب الموضوع ده او لا انا بس في الاخر دي دي, دي مساله ما بيني وما بين الامن الوطني اللي هو مؤسسه من المؤسسات اللي المفروض ان هي آه، بتشتغل عشان مصالح المواطنين انا دلوقتي عايز آه، حقي في السفر وانتوا آه، منعاني منه من غير اي سبب فراجعوا الموضوع ده وانا مش هقدر اكمل في الحياه ديت بالشكل ده من الاخر يعني انا عمري ما هفك الاداره استحاله مستحيل مستحيل يعني الامن الوطني لازم يعتقلني مدى الحياه ويقعد يغذيني مدى الحياه اجباريا علشان خاطر لو الاساليب دي متبعه هنا ما, اظنش ان هي متبعه يعني فانا مش هبطل الاضراب ده ولما اموت هترتاحوا مني بس يا ريت تكونوا اتعلمتوا درس مهم في بعد كده في ان انتم المفروض تحترموا الحقوق بتاعت المواطنين يعني لان ما كانش في ضروره لكده لا انا ارهابي ولا انا عملت اي حاجه ولا عندي مشاكل مع اي حد خالص ما عنديش اي مشاكل مع حد لا مشايخ ولا قال دين مسيحي ولا ولا اي حد ما عنديش مشاكل مع حد ف يعني آه، هو ده الواقع انا عملت اللي عليا و... واعتقد كده آه، يعني آه، انا ما اساتش لحد وده حقي زي ما الاستاذه هبه بتقول كده حقي في الدستور انا ما اساتش لحد خالص ولا ضايقت حد واتولدت وعشت في الحياه دي 36 سنه اهو ما ما اذيتش حد وما فيش حد تضرر مني آه، يعني لو حياتي خاتمت بالشكل بالخاتمه دي فيعني آه، يعني مش عارف آه، معرفش انا ما اقدرش اقول ان ال ما اقدرش اقول غير ان في حاجه غلط ما اقدرش اقول غير ان في ان ده آه التصرف ده غلط ايا كان اللي وراه ظابط كبير ظابط صغير مسؤول كبير صغير ايا كان اللي وراه القرار انه ما سافرش ده هو غلطان غلطان و وبصفه عامه حقوق المواطنين اللي بيكفلها الدستور لازم ياخدوها بصفه عامه وبصفه خاصه انا مع يعني انا ما عملتش حاجه ولا بشكل اي ضرر على الامن في اي مكان في العالم والناس كلها عارفه كده ودي حقيقه ما حدش هيقدر ينكرها ابدا ولا حد ابدا يقدر يناقش فيها الناس الصغار اللي شاركوا تحت هاشتاج متضامن مع احمد حرقان على تويتر وعلى على فيسبوك انا مش عارف اشكركم ازاي بصراحه يعني ده, ده دعم كبير جدا وانا ما كنتش متخيل ان ان يعني ان كميه التضامن دي كمان الاخوه اللي بيحبوا يوصلوا المشكله دي لوسائل الاعلام في كل مكان برضو جهد مشكور يعني لان ده برضو ممكن يوصل صوتي للجهات اللي انا عايز اسمعها اللي هي انا انا انا عندي طموح معلن ان رئيس الجمهوريه نفسه يعرف المشكله دي وانا اعتقد شبه اجزم بان هو لو يعرف المشكله دي وتفاصيلها ما كانش حي ما كانش حي يوافق على اللي بيحصل لي ده شكرا جزيلا والى اللقاء